jalan-jalan mau jalan-jalan dulu ayo ikut ada binatang raksasa guys mau menyerang kita momong momong bojo penora galau galak oh penora galak ya sing parek sing kan kan bae perek ya perek ben ora tangan iya yeah.